facteur Cedex à boulogne courte en 92, un grève depuis le 28 mars en solidarité contre le licenciement injustifié de Gaël Kirante, et pour exprimer mon mécontentement du fonctionnement de ma direction. Euh, au départ, je suis parti pour faire grève un ou deux jours, mais en allant dans d'autres bureaux du département et voyant le comportement agressif et violent de, de certains euh, encadrants et de directeurs, ça m'a poussé à reconduire la grève avec mes collègues. Euh, aujourd'hui, ça fait un mois et demi que nous qu'on se mobilise et qu'on demande des négociations euh, depuis le début auprès de la direction, mais celle-ci refuse tout dialogue. Il n'hésite pas à nous mettre des salaires à 0 à 0 euros comme euh, méthode d'intimidation. C'est pour cette raison que nous avons créé une caisse de grève afin de pouvoir résister jusqu'à la fin, jusqu'aux négociations. Euh, nous demandons une solidarité massive à toutes celles et ceux qui pourraient nous aider à faire face à ces personnes qui ne voient que profit au détriment des valeurs humaines. Je trouve euh, qu'il faut s'unir et marcher dans le même sens euh, pour contrer ce mépris et cette violence que nous subissons quotidiennement. Merci.